Welt wär kalt und trübe, küsst sie kein Sonnenschein. Und jedes Herz braucht Liebe, soll's bei mir anderes sein? Nein. C'était un rêve de voir cette petite chatte-là, pas plus haute que ça, avec des yeux fripons. comme on le dit dans les chansons, et tout ce qu'il faut pour plaire aux garçons. Groschen, Musik, Groschen Musik, und der Alter versinkt, wenn froh Musik erklingt. Für zwei Grosch Musik, für zwei Groschen, Musik, und für so wenig Geld gehört un grand amour, hélas, s'achève comme un beau rêve dans un soupir. De nouveau, l'ennui vous assiège. La douce trêve vient de finir. min dagbog. Hvert lille ord har jeg fortrudt. Kære, hvad nytter det, at jeg er bagklog? Hvis du synes alt skal være slut, maggiore. Giorgio ein Weekend mit dir in Ascona, in e Ascona am Lago Maggiore. Pianti, pianti, pianti, pianti, pianti. Ein Weekend mit dir und risotto, risotto, risotto, risotto, risotto, risotto, risotto. Lilla själa i det höga, svara mig, svara mig. Kommer han som jag ska få så kär? Ja, du vet ma princesse enfermée dans sa tour, avec tous les refrains de la nuit, ma princesse endormie. Je suis ton âme pas à pas sur son chemin de joie, et je m'amuse à me felice di stare lassù e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù una musica dolce suonava soltanto per